Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. <clears throat> вот мой э, аккаунт. Обращаться ко мне в WhatsApp. По WhatsApp мгновенно практически отвечаю. Редко бываю ВКонтакте, раз в несколько, несколько раз в день. В скайпе то же самое, несколько раз в день бываю. В WhatsApp постоянно он у меня на телефоне. Вот он мой номер WhatsApp. Э, о чем я сегодня хочу вам сообщить. Э, о том, что э, <clears throat> я хочу организовать сплав по мане для ребят, выполнивших квалификации с объемом 500 тысяч рублей, то есть продавших на более 500 тысяч рублей акций а, вернее не акции, а мегаватт контрактов компании «Источник энергии». <clears throat> То есть вот э, сайт компании «Источник энергии», приобрести контракты. То есть те, кто участвует э, в продаже мегаватт контрактов и сделал товарооборот э, по продажам более 500 тысяч рублей не, ну, за любой промежуток времени, я организовываю сплав за собственный счет по Мане, э, по речке Мани Красноярского края. То есть оплачивается проезд туда-обратно, проживание, сплав, э, питание, то есть полностью все включено. А, как говорится, комфорт VIP для тех людей, кто сделал полмиллиона товарооборот для того, чтобы за все это дело заплатить, э, мне нужны наличные средства. Э, вот мой кошелек по репризму. Кто понимает, тот посмотрит. А вот мой собственный кошелек. На нем 68 839 монет. Э, я ввиду вот этого мероприятия, того, что оно состоится в конце июля, и нужно сейчас уже оплачивать мероприятия, касаемые питания, аренды плота, организации автобусы и так далее. А, то есть подготовку мест э, для отдыха, палатки, э, спальники и так далее. Весь инвентарь нужно оплачивать. Поэтому я записываю это видеообращение, чтобы продать монетки призм – на сумму полмиллиона рублей. Понадобится такая сумма, чтобы комфортно всем э, было. То есть оплатить дорогу и весь сплав, дорогу туда-обратно. Поэтому <clears throat> участников э, сплава прошу э, перезалить это видео на свои каналы, распространить по чатам. И давайте Посмотрим, сколько стоит призм. Курс призм сегодня. <clears throat> Чтобы определить, по какой стоимости я продам монеты. Переходим по самой первой ссылке. Э, видим, что на 10.07 курс призм 63 рубля 64 копейки. Динамика к росту. А, так. Какие у нас еще есть? График роста курса призм. Призм 1 доллары 1.08. Угу. Дальше еще есть. Coin Market. Курс 1.37. Ну, курс идет вверх. На графике базовым курс криптовалюты призм к доллару, к рублю и к биткоину. С помощью переключателя можно рассмотреть рост и падение цены. В общем, согласно официальной информации, среднестатистической примерно 64 рубля стоит призм. Так вот, э, продам призм. Э, ну, вы по этой цене редко где найдете то есть это просто среднестатистические данные. призмы в дефиците, то есть количество намайненных монет их гораздо меньше, тем, чем э, количество монет, которые люди хотят купить. Поэтому сегодня, 11 июля, я объявляю курс призм. То есть я куплю призмов на 500 тысяч по 65 рублей разделить на 65 рублей. На 7 ты, э, продам 7692 монеты. То есть вот такой объем призм я готов продать. Потом курс будет опять прежним 75 рублей. То есть на 10 рублей я понижаю курс для того, чтобы э, ну, быстро продать монеты э, и потратить их на сплав на сплав приедут 30 человек. То есть 30 человек вмещается на плот. Все, всех приглашаю. 65 рублей за призм. Обращайтесь ко мне э, по контактам WhatsApp и проведем с вами сделки. До скорых встреч!